of the nice, nice. Nobody breaking. Всем привет, друзья! Всем привет, друзья! С вами Джейк. Наверное, каждый из вас... смешать...